Miranchuk! Sempre col pennello d'artista, Miranchuk! Guai a lasciarlo calciare, Fiorentina lo fa e 1 a 0, Miranchuk! Eh, Extra Beats.